Mióta csinálod, foglalkozol animáció készítéssel? 2001-be kezdtem el, azt hiszem januárban. Akkor szereztem meg a 3D Max programot, vagyis egy haver lehozta, is. azóta. Mik a karrier céljaid? Hát ez. Honlapon animáció, meg videoblogok, csak minél többen legyenek. Iszonyat nagy nézettség végül is a célom ennyi. Na akkor abból már meg tudnánk úgy élni, hogy nem kell aggódni, ugye, hogy jaj, számla. Rengeteg rajongód van, nem megy nem. Milyen érzés, hogy ennyi rajongód van Magyarország szerte? Nem tudom, én sose voltam ilyen beképzelt izé, autogramot tosztogatok, fasz fej. Szabad csúnyán beszél? Nekem. Ö, én mindig azt mondom, meg ugye ez a fejlődés alaptörvénye, hogy szerintem még nem vagyunk elegem. Én örökre, hogy mondják azt. Na, szóval érted? Sose szabad belenyugodni, hogy na most már minden jó, mert akkor nem fejlődsz. A családod nagyon fontos neked? Ja, főleg csak az ilyen, ilyen, mit tudom én, szociál fejlődés, ki mit gondol rólam, meg autó, hatféle, meg hatemet, és akkor leszarom. Milyen iskolán kívüli tevékenységben vettél részt régen? Iskolán kívüli tevékenység? Kocsma! <laughs> de úgy volt a vándortábor általánosban, megmondom, ilyen kreatív hozzá tartott. Tökszövés, fonás, kerámia, úszás, 8 évig úsztam.